Música Ayam Ayam Ayaman, nampaknya dia nak doyang apa-apa. ada surang ke surang surang balik balik pulang ya pak elah